Hola, mi nombre es José Manuel Blanco Fernández y nací hace 33 años en León. En estos momentos me encuentro en la oficina donde todos mis proyectos e ideas cobran vida y hacen que cada día mi trabajo se convierta en pasión. Soy ingeniero técnico agrícola e ingeniero superior agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en prevención de riesgos laborales. En los últimos seis años He trabajado para la Dirección General del Medio Ambiente como ingeniero consultor, desarrollando trabajos en distintos ámbitos como el sector agroalimentario, desarrollo rural, gestión del territorio, etc. Algunos de los proyectos que he desarrollado en estos últimos años son la creación, por ejemplo, de una sección de responsabilidad social corporativa y empresarial o la idea y desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles de autoguiado por la naturaleza. Este último proyecto ganó el premio al mejor producto de turismo activo en Fitur en el año 2013. Algunos otros proyectos que he desarrollado con la dirección y coordinación de proyectos de adaptación de vías pecuarias y entornos naturales para personas con discapacidad. Este último proyecto fue incluido en el Manual de Buenas Prácticas en Desarrollo Rural y Discapacidad del Ministerio de Medio Ambiente. He trabajado también como ingeniero hidráulico, como asesor agronómico, como profesor de formación profesional en temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la alimentación, como inspector de ayudas a cultivos de la Unión Europea y como ingeniero de pruebas en departamentos de investigación y desarrollo. Tengo experiencia en la dirección y coordinación de proyectos de gran envergadura, haciendo de catalizador entre los distintos grupos de actores que conforman el proyecto. En todos mis trabajos he introducido ideas creativas e innovadoras y aplicando las últimas tecnologías, todo ello fiel reflejo de mi personalidad proactiva y resolutiva. Me considero una persona afable, tenaz y perseverante, con dotes de liderazgo y con capacidad de adaptación y aprendizaje. Los viajes que he realizado me han dado una visión global y plural del planeta, lo cual se ve reflejado en mi manera de trabajar y en mis proyectos, y ha incrementado mi capacidad de negociación y mi visión estratégica. Poseo conocimientos básicos de francés y un nivel profesional de inglés. Estoy interesado en desarrollarme profesionalmente y poder aportar e incrementar el valor añadido de los proyectos en los que esté trabajando. Pueden contactar conmigo en el correo electrónico para una entrevista de trabajo. Gracias, hasta pronto.